Here we go for our talk, video thoughts of the day. Sì, eh, penso solo una cosa, oggi pensavo molto breve, cerco di essere... Today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy name day, first of all, to... My Brother Vincenzo, mio fratello che non è più qui, tra l'altro da un anno, praticamente quasi un anno, a fine aprile è quasi un anno che si è andato, è a Treviso per motivi lavorativi, c'è anche una figlia piccola di, eh, nata a fine ottobre, 18 ottobre, e vive lì ormai, ma comunque eh, come se fosse sempre qui, io dico sempre anche che eh, diciamo, per me, eh, in qualche modo si è incarnato nello spirito del nostro cane, che tra l'altro l'altro ieri ha festeggiato i tre anni, invito a vedere il video dedicato a lui, il nostro pitbull striato Clay, chiamato così proprio da lui, in onore di Cassius Clay, perché è un grande fan del pugilato, l'ha anche praticato, anche praticato per qualche anno, alcuni anni fa, e, sì, io dico sempre che secondo me il cane, lui si è incarnato anche eh, nella figura del cioè lui ha il, il cane, anche l'incarnazione di lui appunto sotto forma animale, perché la cosa incredibile è che questo cane ha anche dei nei sul viso, sul suo volto, diciamo così, sulla sua, sulla sua faccia e mio fratello ha gli stessi nei, cioè diciamo stessa tipologia di nei, in qualche modo da questo punto di vista qui, secondo me il cane è la sua reincarnazione in forma animale, ma anche per altri motivi. Eh, sì, proprio, sembra proprio lui sotto forma animale, <laughs> cioè, comunque, eh, sì, eh, appunto era veramente un bello onomastico e gli ho dedicato proprio la canzone ho composto per il mio cane, composto tra virgolette, ho creato per il mio cane, appunto qualche giorno fa, ma in questo senso invito a vedere il videomessaggio che ho fatto appunto sul cane perché ho spiegato tutto lì a livello tecnico cosa si tratta questa, questa composizione, questa, questa, mia canzone, insomma... Eh, sì, Happy Name Day Again. Una grande persona, mio fratello, insomma, anche se lo dimostro ogni giorno, ma lo penso sempre, eh, perché secondo me è meglio stare in silenzio che diciamo parlare e poi apparentemente voler, belle, volere bene le persone. Io la vedo così, non so se qualcun altro ha questo stesso tipo di visione, forse dirò più cose su di lui quando quando farà diciamo, il compleanno, non, tra non molto, diciamo, il 26 giugno, <laughs> vedremo, altro è anche più piccolo di me, di, cioè leggermente, un anno e nove mesi, io pensate, noi tre fratelli abbiamo un anno e nove mesi di differenza tra me, tra mia sorella più grande di un anno e nove mesi, io sono più grande di un anno e nove mesi di mio fratello, mio fratello più piccolo di un anno e nove <laughs> mesi di me, quindi pensate che calcolo e distanza c'è completamente perfetta tra le tre nascite, io comunque sono il fratello di mezzo, lui è del 97, del 95, mia sorella del 93. Gente, and, uh, and also to my other co two cousins, uh, eh, Tarakola who are called in with this name. Yes, there are also two other Vincenzo in the family, cugini di parte di madre, quindi uh, wish, great wishes also to them. Uh, and also a great wishes to the, the all, all the Vincent, Vincenzo in Italy and the world and eh, sì appunto non so se si festeggia anche in altre parti del mondo ma auguri anche agli altri nel mondo nel caso o in altre zone, in altre zone d'Italia nel mondo nel caso lo festeggino e quindi sì questo non credo che ah sì forse pensavo anche al continuo il mio tributo alla seconda parte quella non linciana per il compleanno di Angelo Badalamenti. Non so se avete visto il premio, ma se l'avete visto è perché oggi ho caricato il quarto pezzo, che mi sembra sia il Matilda Steam, da una lunga domenica di passione a vari long engagement, film del 2004. Ad ogni modo, uh, sì, eh, metto di nuovo anche i pezzi che ho caricato nei giorni scorsi, metto i link, i nomi, anzi li dico anche qui, per chi fosse interessato erano due pezzi da Holy Smoke, Kiss All Around It Snappy, eh, Snappy Lipstick e poi appunto da Holy Smoke film del 99 e poi Red Love da Cabin Fever 2002 quindi invece questo di oggi è il quarto pezzo appunto da un very long, una lunga domenica di passione 2004 appunto video completo ovviamente nei link per tutte le altre informazioni rimando poi alla descrizione del video che c'è scritto tutto lì veramente già ho detto tante cose in passato quindi invito più a leggere la descrizione però comunque eh, non so se quando farò questo videomessaggio avrò, avrò effettivamente caricato il video, spero di sì, poi sul resto non credo pensavo ad altro, uh, sì, <laughs> se ne avessi qualche altra cosa in mente, per sempre aggiungo in descrizione. Eh, grazie di again, a domani!